手核心弹起向上射，明白？波手手核心弹起向上射，明白？手手核心弹起向上射，明白？波手手核心手核心弹起向上射，清唔清楚？试下。 个拍波虚咗，佢幫唔到你。记住接核心拍，明唔明白？嗰个力量好大㗎，其实你一弹你彈弹到好高下嘅。明唔明咗啊？即系我后生都系跳咁高度嘅啫嘛。如果針 s o k 好啦，跟住啦，我哋用核心运球去射波，一点五，左手先，明白？左手压 shoot，得平。 得唔得？带住个波，睇住波，带住个波，核心起步压，睇下得唔得？波，唔得，冇力。 呢個唔係核心波嚟嘅，核心拍波一定要核心運球。唔係停，你先手力冇問題嘅，拍住手先，核彈起，彈起嗰时時分腳，唔得收嗰时時要核心。 收嗰陣時，嗰個再核心壓一下，明白？Go 壓 two 壓，係啦，甩手啫。Good shot！嗱，你見唔到兩分好穩定啊？而家。 过唔过？摆左边，系咪好顺啊？系咪啊？压，系，Go，压，Good shot，甩手入八，再嚟，压，唔得手指啊，跳到手指找咗个波啊！波顶，系啦，记住跳环跳手环手。 跳我哋就系用核心嘅啫，明唔明白？跳我哋就系用核心嘅啫，唔会用手嘅。记住，我哋核心跳唔使用手嘅，得唔得？唔使用手嘅，唔使用手帮嘅。你隻手咪变咗喺空中可以，你你个波咪就系压你隻手啊，可以可以慢慢去调整翻自己嘅射波。喂，我系要调整翻先。 壓調整翻自己射波。好，跟住試下落嚟，試下落波。你啱啱做咗核心啦嘛，係咪？右手咯。 右手你要擺翻個左邊咧難好多嘅，試下右手壓推前，唔係 OK 啊，你咪變咗 step back 咯，啊 side step 咯。 难啲噶右手，啊，都系都系嗱，右手就点做咧？睇住，因为我哋个波喺左边射啊嘛，系咪？右手拍波拎翻个左边系极唔畅顺嘅事，睇住，我哋就系用核心，睇唔睇到？我哋个人跳嗰边，明唔明白？当我哋，我哋就系，我哋就系对住镜头嗰一就系我压向前跳。 系咪到？你個人跳埋嚟，你個波就好容易嚟咗呢邊。人跳過嚟。 個杯喺度，明唔明白，你唔使跳咁誇，我特登誇張俾你睇嘅人，跳咁少嘅啫，咁少嘅啫，好少嘅啫，明唔明白，所以我係可以咁樣做嘅，明明白。 飞压，你啱啱忍唔住咪 step back 咯，side step 咯，个波嚟左边啦，明唔明白？你咪你咪轻松咗咯，你好容易嘅咋？明白？我哋压推压停，你仲可以多一步。OK，试下。 㗋，推，㗚，好，good，落碗，㗚，推，唔緊要，因為咧你隻腳慣咗用力停啊。 系唔系压落去啊？诶，好多人咧以为核心拍波咧系用力拍波，唔系用力拍波。核心运球并唔并唔系手力，唔系炸球啊！明唔明白？核心运球系個人同个波一样嘅，你见到力量好大，唔关你手事嘅。明唔明白？我哋手唔用力嘅，基本上基本上只手尽量都唔用力。 我哋尽量用晒，我哋尽量波，我哋尽量用晒咩呢？压手係諗住接波嘅，你射波呢，先至可能可以控制得到。唔好意思啊，炒两球。我哋拍拍拍压，你手先可以控制噶嘛？ 我哋唔会用手去运球噶，如果你手去运球嘅话咧，一来你只脚都冇力，你弹唔翻上嚟噶嘛。我哋压，我哋先有一力弹噶嘛，明白？你唔压，你冇得弹再嚟，跟住压落去。 用個腹嘅力，用力就係用呢度，唔得，好用得唔順嗰個力，再嚟個，壓落去，壓落去，再嚟個手腕抓住咗個膊，跟住擺波頂，停，你個人記住唔係咁樣攞埋嚟，阿豪同 CM 啱啱就係咁啊，係咪啊？壓你攞埋嚟，好容易炒嘅，明白記住，壓。 你压人往左，明白？人往左，可唔可以？你记住第二样嘢，波唔好变翻后前啊！C M 有少少后前，记住压下上向上，记住都系喺前边向上，记住下上唔好后前，Go。 係啦，下上，嗱，佢力好翻啲啦，係咪啊？Good b a l l 下上。 嗱，又系攞埋嚟啊！你个唔系个人跳埋嚟啊？系撞佢，啊！撞佢，啊！撞佢。 <laughs> 嗱，又系攞咗个波埋嚟，主要系你用咗个，你系你系，因为你咧，你个人跳歪咗。记住，我哋核心压唔系唔系用重心去，唔系你记住，我哋呢一步啊，最后呢个啦，呢个练习咧，亦都系你要练呢个嚟嘅。 睇住，我哋系核心手，核心彈起，再加一步，明白？壓彈起向上射，睇唔睇到？再睇多次波，记住手核心彈起向上射。 明白，波手手核心彈起向上射，明白手手核心彈起向上射，明白波手手核心手核心彈起向上射，清唔清楚？試下。 手核心弹起向上射，嗱个波个波黐唔住，唔系用核心跳嗰下，令到你冇晒力。 系啦，佢呢球好靓，但系咧用咗手指掌，即掌心向下，唔得，个人歪得好紧要，觉唔觉？喂，大家嗱，记住大家自己咧都要即系咁样练， <laughs> 明唔明？嗱，今日咧教咗大家咧，即系三个我认为喺一点五 motion 入边咧。 好有力量，虽然临尾呢个完成唔到啊。留心最后嗰个动作系点做？睇住第一，你同个波会成同步嘅。啱啱 C.M. 又系咩？跳歪咗，你唔会跳歪噶个人，明白？因为我哋根本就系咩？核心原地，我再慢慢带走个波，明唔明白係系啊，仲可以喺喺只手上边，仲可以停一阵，明白？我哋唔系用手噶嘛，因为我哋就用核心啫嘛，我哋唔系用手嘅。 所以你唔應該會找住咗個波，明白？壓你唔會找住個波嘅，明唔明白？記住，我哋前後無論邊度都係咁嘅，都係核心拍個波。得唔得？OK，我哋最後一球啦。 好 time 啦，今日好 time 同 C M time 啊，今日 C M time 先，就最后嗰下先啦。嗱，你去到临尾咧，就系手指向咗上，系咪啊？压，记住向下，手腕向下，啱啱坐好，你手腕向下，反而呢个位接波。 啊！呢個就係 One Motion 同一點五 Motion 嘅分別啊。握，你臨尾抓住咗個波，係啊，好容好容易抓住咗個波，得唔得？好，今日係冇咗 Kobe 嘅加冕，大家表現都變成一塌糊塗。 <laughs> 掛住你啊，Kobe！好，今日完。